Io sono la coordinatrice, diciamo organizzatrice, delle Summer School che si svolgono sia alla scuola Paolo Grassi sia a Milano Scuola di Cinema e Televisione, cioè a due delle scuole civiche di Fondazione Milano. Il Comune ha messo in qualche maniera in rete queste istituzioni didattiche creando un, un contenitore che potesse promuovere e dare risalto alle loro offerte formative per l'estate. noi cerchiamo di fare un'offerta tenendo presente anche qual è la domanda. In genere la domanda è moltissimo di propedeutica, orientamento. La prima richiesta è quella di far venire eh, in un momento estivo dei giovani che poi forse vogliono iscriversi alle scuole o vogliono capire, eccetera. Questa è la primissima, chiamiamolo propedeutica orientamento. Ah, ah, ah, percorso che io mi, mi sono data, l'obiettivo, ma che poi abbiamo deciso anche un po' in team, diciamo così, ehm, è un po' rendere consapevoli i ragazzi che hanno una voce, perché questa voce è collegata alle emozioni e che, e che può, può esprimere tante cose che non siano solamente dei suoni, ma che insieme al significato ci sia un significante che sia molto profondo. E quindi li scuotiamo un po', diciamo, sì. l'abbiamo <laughs> messo quello di scuoterli e di farli rendere consapevoli del fatto che questa voce c'è. Ah, Ottimo direi. Vai. Ah, ah. ah, ah tutto uguale. Ah, ah, ah, ah, Non me ne frega niente delle note. Suoni i tuoi Volevo lavorare in modo approfondito per due settimane per eh, imparare nuove cose, per, eh, per cambiare un po' il mio modo di vedere. Cioè, sto imparando veramente tanto. Oh! Ma oh, c'era lì dentro? Non lo so, mi sono ispirata a lui. <laughs> per me la voce senza un, una connessione profonda col corpo ma con l'emozione e per tutta la psicosomatica tu sai che la psiche condiziona il corpo e viceversa, per cui se non c'è una sinergia fra queste due cose per me non c'è voce o quella voce che c'è è fuori da, da chi la suona. Per cui mi interessa poco, diciamo così. Accompagna col corpo sta cosa. I bottoni sono molto più lontani, per cui li devi venire a suonare qua, vai. ciò che c'è da imparare, appunto l'insieme di cose, il canto, eh, il movimento del corpo, no? il training, eh, l'improvvisazione, io devo lavorare molto sull'improvvisazione perché non, diciamo che non so molto improvvisare. E, sì, è l'unica cosa che mi rende felice, quindi... quelli di quest'anno sono veramente eccezionali, nel senso che credo siano stati anche molto bravi le persone che hanno fatto la selezione per scegliere questi ragazzi, perché è un gruppo veramente facile, nel senso che è tutto l'anno che insegno ed è, sono stata in tournée quest'anno per cui sono molto stanca, <laughs> arrivata a luglio comincio un po' e devo dire che lavorare con loro è molto semplice, ora ho fatto ieri e oggi, questo è il secondo giorno, ed è stato veramente molto bello, sono molto in ascolto, sono molto accoglienti fra di loro, per cui chi è eh, più timido viene accolto da chi è più estroverso e questo è fondamentale in un gruppo. No, chiamatemi davvero! Giulia! Ciao! Ciao! Chiamatemi! Come ti pare, ma chiamatevi seriamente. Ah, ah, ah. Con intenzione. <laughs> sei sconnesso da quello che è il tuo corpo, per cui eh, qualcosa gli succede. B, è una roba puramente esteriore e performativa, per cui non passa l'emozione che stai vivendo. O che magari non stai vivendo, ma che vuoi comunicare. Chiaro? E quindi è molto diverso essere dal, dal fare. Sin da piccola ho questo sogno vedendo le attrici in televisione dico anch'io come loro quando ero piccola, poi diciamo che andando avanti il sogno diciamo, si più concretizzato in quel che volevo fare e quindi ho iniziato la mia strada. Vai, ancora? Sì. Okay. Yeah! Yeah! Testa, qua. Gira, ah. gira! Moira Orfei, è presente Moira Orfei? <laughs> no. Vai, con la tabacchiera di Fellini, qualcosa di seconda di chi ti trovi davanti eh, ti relazioni, relazionandoti magari le cose che hai scelto di fare possono essere emotivamente troppo compromettenti, diciamo così, per la persona per cui il progetto che avevi fatto per il pomeriggio, la lezione che avevi scelto di fare per il pomeriggio la devi cambiare, come è successo oggi. Ci sono ragazzi meravigliosamente emotivi qui, per cui devi un attimo ri riaggiustare sempre il tiro. Tutti le dai i luoghi dove sono mm. questi bottoni e lei deve suonare. Quindi alge sempre nota bassa? No, lei ti dà proprio i luoghi. Suona questo. Ah. Suona, suona. Ah. ah. Suona. È un rapporto un po' strano perché sono molto timida in realtà, molto emotiva e ehm, le cose che mi terrorizzano, mi affascinano, quindi eh, quando ero piccola immaginarmi su un palco mi veniva tipo da svenire, mentre adesso ci vado e è un po' un rapporto un po' così. Ah, ah, ah. Se tu non pensa, tu fai. Quindi obiettivo, come dicevo prima, il fatto che possano essere consapevoli della loro voce, poi per cinque giorni è veramente un grande obiettivo secondo me.